أعيد التلقيم أحتاج علاجا لاعب باق دعهم يحاولوا التغلب علي ثبت المدفع سقطت السبايك في اي أحتاج علاجا أحتاج مساعدة رصد عدو في ايه عدو واحد رصد عدو في إيه هنا أعيد التلقيم سبايك هنا تبقت ثلاثون ثانية يبدو أنني كنت الأذكى حان وقت إخضاعهم لسبايك في C. آخر لاعب باق زرعت ال spike. استدعي روبوتي واحد قتلت ثلاثة كم سيكون مضحكا لو مت الآن مرة أخرى يا أومن <laughs> كم مرة سمعت هذه الجملة من قبل؟ سبايك في اي عدو واحد هنا هل هذا اقصى ما لديهم مثير للشفقه رغم اذيه هذا العالم لي الا انه ملك وساقتل للدفاع عنه أعيد التلقيم سقطت السبايك في الوسط أضع ثلاث أرواح عدو واحد مؤقتا اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية aqui, Arena. أضع الحارس دمر المدفع بعمق قلوبكم تخفق بشده انتهى المزاح سأقضي عليك آخر لاعب باق زرعت لسبايك عدو واحد انظروا في أعينهم وأنتم تقتلونهم لسبايك في C آخر لاعب باق ارفع رأسك نحن فالورانت نحن مقاتلون سبايك في C. تبقى عدو واحد رصد عدو آخر عدو يقضى عليه أعيد التلقيم إن مدينتي بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل أعيد التلقيم سقطت السبايك في اي آخر لاعب باق تبقى عدو واحد desolation. ارتعدوا واهربوا آخر لاعب باق آخر جولة في الشوط لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن تختفي لست مجرد ظل أحتاج علاجا سقطت السبايك في الوسط تبقى عدو واحد تبديل الجبهات عدوك يساعد هذا في التحري الدقيق واهرب ظلال متحركة تم نشر الساتر انتقلت لسبايك بي وداعا آخر لاعب باق يبدو العدو هادئا فقط تروي قلوبهم قصة مختلفة وضعوا الحارس عدد من الأعداء وضعوا قنبلة سر بسلام أضع قنبلة سر أطلق قنبلة سر ماذا حدث سبايك لدينا؟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 عدو واحد أراقب هنا كيف ستجري الأمور هذه المرة؟ ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ سقط للسبايك بي اي تم الامر السبايك بحوزتي انظروا إلي وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم أعيد التلقيم أعيد التلقيم أعيد التلقيم الدم نحن الفاطرون ظلال متحركه آخر لاعب باق تبقى عدو واحد قيادة قتلى أداء رائع كان هذا ممتعا أومن أنت من قوى الطبيعة التلقيم أعيد التلطيم آه عليكم الهرب آخر لاعب باق نسيتم مكانتكم ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم سآخذ كل شيء منهم ظلال متحركة تم نشر الذاكرة أعيد التلطيم بدأ بعد تنازلين هيا إلى التراب سبايك استعدوا لنيران الجحيم. شبه المدفع. أمري بسرعة ذاهب إلى أي آخر لاعب باق سقطت لسبايك في سي البصر هل سبايك بحوزتي؟ تبقت ثلاثون ثانية لا توجد شحنات تبقت عشر ثواني عدو واحد لا تموتوا وإن احتجتم المساعدة فما عليكم سأنتزع النور من أعينهم ظلال متحركة تم نشر الذاكرة عدو واحد آه عليكم الهرب آخر لاعب باقٍ ألا تزال معدات الجميع تعمل دون مشكلة؟ تحققوا مجددا رجاء تبقى عدو واحد نقطة الفوز أعرف كيف سينتهي هذا تم نشر الذاكرة ظلال متحركة نعماء انتهى فقد في الوسط سقطت لسبايك في C. لم ينتهي بعد واجبهم أضع الحارس أعيد التوقيت سقطت السبايك بي C تبقى عدو واحد بدأ العد تناسلين المهاجمون